Привет. Рано утро. Камила Это еще... я шам... Да, Камила еще спит у нас. Все спят. А вот эти два неугомонных чуда уже нас разбудили и с подарками. А, что там у нас? Помочь тебе? Я пахну рви. Открывай. Посмотрим, что там у нас. Аж ты скажи, что ты Деду Морозу заказывал? -то? Сейчас, сейчас я его хочу. Ну скажи. Что ты заказывал Деду Морозу? Шикашу PlayStation. PlayStation? Сейчас посмотрим, что там сбылось или нет. Он заплатовал Дед Мороз. Да? И... Слепые. Да. Ну, вот а Дед Мороз. Услышал тебя, да? Забрал твое письмо из-под Забрал письмо. Забрал. Ок, сейчас у Камилы подарок, да? Камила проснется. А что это? Вау! Еще и яйца. Это Киндер яйцо, да? Это камель. Ага. Да. Ну, может, мы камеле под елочкой оставим? Да. Давай камеле под елочкой оставим. Да. Здорово. Посмотрим. угу. Не Посмотрим. не таким маленьким. Да? Вот, не дала душа, да, всем выспаться. И потом только. А Я так... каждый Новый год встаю раньше. Да. А когда не Новый год, все раньше меня. И не даю никому поспать. Да нет, он так разобьется, так нельзя его вытаскивать. Да. Ну, конечно. Давай, наверное, может, перевернем? Ага. Вот так. Давай, я тебе помогу. Давай. Давай. Коробку вытаскиваю. Какую-то крышку. О! Три. В общем, здесь мы взяли PlayStation 4. И тут в комплекте три игры. Один джойстик, мы не стали пока дополнительный джойстик брать. И в комплекте у нас три игры. Да, папуль? Сейчас папуля нам распечатает, покажет. Дашь пока поставить саму приставку. Потому что... Давно просил. Так. Это... Голдвар какой-то. Это, очень, это по-моему, очень шерстный. Uncharted 4. О, роботы. Это... Ну, это... Путь, путь. А, горизонт. А, ну да, вот он горизонт. И вот. И горизонт, да. Вот они все нарисованы здесь. В общем, Дедушка Мороз постарался в этом году. Да, сынок? Да. да. Выполнил просьбу. Это что? А. Это всякие да, бумажки, смотрю. там лицензии. Да. Это подписка. Угу. Подписку на игры. Тут даже наушники. да, наушники в ну, комплекте. Это гарнитура для игры по сети. А, да, ну ладно. Не, давай, я смотрю. Папа будет нам объяснять, что это такое, а то мы с тобой грамотные. <laughs> Папа нам расскажет. Ну, Джойстик. Джойстик. Ну, будем тренироваться на джойстиком. Теперь игры не на компьютере где да? Это шанс. Ну, бля, бля. Еще какая-то. не игра. А что это такое? Установочный диск какой-то. Да. да. Промокод для загрузки внутри. Ой, 1 января. Все спят на улице. Какой-то туман. Вот. Да. Никому не чудо. Ура! Ну все, поиграем, посмотрим, да? Да. Как это, что Только это? попозже. Ну да, попозже. Ну что, ты рад? Да. Да. Дара. Кому не терпится, Кому да? Йо! Ну тебе подарок Дед Мороз подарил. <laughs> смотри. Иди посмотри, еще один. Что вот там? Девочка. Ну, Бадаш, повернись к нам лицом, пожалуйста. Туда садись к елочке, чтобы Камила, мы тебя сюда. тоже видели. Сюда. А ну это, а ну. это Камиль. Камила. Так, Снегурочка, девочка, девочка. А Дед Мороз А Дед Мороз мальчиком, да. да. Ты девочка, а я мальчик. Все, сначала да. решили яйца, да, посмотреть? Да. Ну, а давайте. Мне, Что мне такое? интересно. Интересно? А, Мама, давай. Открой. Ой, а да. а тут рисунок. Да. Рисовал. рисовал. И тут. А, угу. а, не, не, а это как будто, это как будто белая порода. Да? Это Снегурочка девочка, да. Смотрите, да, какой контейнер. Угу. Давай посмотрим, что там за что у нас, внутри. Не открывается? Подожди. О, Сейчас дочь одной рукой пытаюсь. Да я. Открыть. На, открой. Пусть она игрушку тоже достанет, посмотрит. посмотрит я ей шоколад. А ну, что тут у нас? Так, в общем, у Багдаши попалась вот такая вот новогодняя. Сейчас, дочечка, да. вот такая новогодняя серия. Снеговиков Камила. или медведей. О, снеговики, да? Вот люди свиньи. Снеговики, да. Вот, вот Вышли салюты вчера попускали. Показываю. Там какой-то снеговичок, пап красивый, да? Угу. Давай, а свет чуть плохой. Не достает. Папа, да, ну, папочку откуда? Вот, вот, вот. Ух ты! Это, это, это вот дальше. А, вот, вот такой Камил. вот снеговичок будет. Вот он. Подашь, а, вот он, вот такой. Смотри, сына. Наверх идет это, я не знаю, как он. Что он там. Пускай, типа, ну, или, или это я перевернула? А, я перевернула вот так вот. Вот он, получается, как на руке стоит. Аня, давай, я сидит. А у тебя что? И у Камилы что-то. Ты то... Вот, у Камилы тоже снеговичок. Я Дай бумажечку. Обычный. Да, обычный, да? С лыжами снеговичок. Вот такой. Спасибо, дочь. Бумажки мне, да? <laughs> Вот такой снеговичок у Камилы. Где? А вот и у меня. Пап, ты вверх ногами. Ух ты, нет. Не вверх ногами. Оля, какой классный, да? Можно вот так он вообще. Вот. Он вообще вот а, так. А, на руке, да, точно. Там было нарисовано на руке. Угу. А ну открывай бардаш тоже. Вот так вот. А, он не становится, да? Жалко, не становится. В вот так вот он. Я открыл камерина. и падает. Не становится. Бас. Ну вот, вот такой вот он. Вот у камерина. Снеговичок. Такой красавчик. А не а но я. Да, а у Камилы становится, да, у Камилы такой на лыжах. Да, Красивый у меня крутой зимний как раз. Красивый, у да. меня крутой. У нас на улице два дня солнца светит. А, вот, сынуля, вот становится. Это с твоего, наверное, подставочка, да? Нет. Нет? Сходнила и нет. Вот. сюда, может? Где он, на руке стоит? Да. А ну попробуй сюда на руку. Вот сюда вот одеть. Попробуй. А -а -а. Получается? Это у Камилы, правильно? У Камилы, да? Ну, он и так стоит у нее, зачем ей еще? А, э, Поставь. это если а. это выскочит. Это если это выскочит, да вряд ли оно выскочит. Еще Помощник, привет. Конфеты Помо... все едят. И барни тут как тут. Смотрите. Смотрите. Смотри, мам. Угу. Конфеты утырки. Жуем конфеты. Давай. О, бадам пупой. Помочь развернуть? Давай. А ну, что здесь? <gasps> Что здесь? Что ты просила у Деда Мороза? Большую куклу просила. Вот такую куклу нам Дед Мороз принес. Да? Вот Камила у нас сидит. И кукла у нас стоит, да? Алло. Вот, Даша, я размер показываю просто куколки примерно. Да, понравилось? Давай открывай, посмотрим. Что Давай. это за куколка у нас? Ой, где-то открывается. Ой, еще ее да, штаны. Да. Что, кукла у нас производство, фабрика игрушек весна. Еще игрушек Да. А детям а, как бы ничего там нет. А, это просто куколка. Ну, ходит. Далее за руку ведешь. У меня, в принципе, была наподобие. подобие. Ой, как Вытаскивай, вытаскивай. Дочь, тяни коробку. Вот. Все, она вытащила. Конечно, Да. Что? Ну, а оно только привязано везде. Ну, Ножи. Сейчас, подожди, я ее открою. Покажи нам куклу. Нравится, дочь? Да. Доча, мы, в общем, с Богданом крутим, а доча а сидит. Доча сидит, если это а не поймет. Нет. Ну, она пока, да, ей... яйцо даже жует, Богдаша помыл только руки. Ну, ну. Я. Красотка. Я. Красивая у нее какая кофта. Я. Да, не. Я вот. Кукла выполнена красиво, мы же показываем. Кто больше? Больше кукла выше. А шире коробка, конечно. <laughs> кукла красивая, конечно. Симпатично сделана шапочка. Шапочка привязана, Мама, что ли? О, такая Мама, шапка, как Клеенку не выбрасывай. В общем, вот такая вот красота. Ну что, вам понравились? Да. Да. Понравились? Все, понравились наши да. Это от мое. Это от мое. От моего, да, подарка. Понравились наши подарки? А я Ставь класс. А я специально... Ну, я, я маму хашкудил. Хочу камеру хашкудить. Я случайно маму хашкудил. Хочу <laughs> а. вместе потрахать. Ну вот вместе посмотрели. Только камеру. Ставь лайк, подписывайся на мой канал Богдан Лайф. Миколов Пока-пока!